кеш жарық тәлім тв арнасының көрермендері эфирде маңызды мәселе біз тікелей эфирдеміз бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз қызға сөз салудың жөні қайсысы деп аталады иә қып қызыл Раушан гүл, қораптағы сақина әдемі локация қызға тізерлеп отырып сезім білдіру қазіргі жастар сүйіктісіне ұсыныс жасайтын болса осылардың біреуін де қалт жібермейді бұған көзқарас әртүрлі дегенмен біреуі даттайды біреуі құптайды ендеше жау алдында тізе бүкпеген қазақ жігітінің қыз алдында тізерлеп тұрып сөз салуы қаншалықты дұрыс бүгін осы сұрақтарға жауап береміз ендеше студиямыздың қонағымен сіздер таныстырып өтейін үшқоңыр медресе колледжінің оқушы жөніндегі орынбасары бекболат бердімұратұлы қош келдіңіз ендеше бастайық бүгінгі тақырыптың өзі бір қызық ә, осы бір үйленейін деп жүрген шаңырақ ә, құрайын деп отау құрайын деп жүрген жастарға қатысы бар ғой енді дегенмен yeah. Иә. қызға қалай өзім сезімді білдірсем қалай ә, жаңағы сөз салсам екен деп жүрген ә, жігіттерге бір пайдалы ақпарат болатын шығар бүгінгі хабарымызда ең алдымен осы жаңа сөз басында айтып өттік жау алдында тізерлемеген қазақ жігітінің қыз алдында бүгінде тізе бүгіп сөз салуы осы тізерлеп отырып сөз салу деген жалпы қазақ ұғымында қазақ дәстүрінде болды ма әлде бұл басқа елден енген салт па бисмилля э, енді әрине бұлай осындай біздің қоғамда болып жатқан көптеген жаңалықтар көп бұрын қазақтың танымында болмаған әрекеттер ә, болмаған түсініктер қазір әлеуметтік желі арқылы немесе басқа да жолдар арқылы шетелде оқып келген тұлғалар арқылы да неше түрлі жаңалықтарды қазір көзіміз көріп құлағымыз естіп жатыр ә, бұның барлығы еліктеушілік деп қабылдауымыз керек жалпы өзі жас адам еліктеушілікке бейім болады сондықтан бұл Европадан келген бір ә, үрдіс сол үрдіске біздің жастарымыз қазір еліктеп <coughs> ә, қызға ә, тізе бөгіп маған ә, күйеуге тиесің бе деп жалынып жалбарынып дегендей сондай бір өзін ә, үйленбей жатып өзінің басын иіп қояды иіп қояды бұл бір жаңа айтуы мүмкін бұл сыйластық деуі мүмкін иә yeah. әрине сыйластық болсын сыйластық болу керек те оны біз біздің бірақ біздің салт дәстүрімізге қарасақ біздің ә, біздің аналарымыз біздің әкелеріміз біздің аталарымыз біздің жалпы бабаларымыз бұндай әрекетке бармағанда және ешқашан ер адам өзін <coughs> төмендетпеген мына кезінде бір батыр бір ә, қолбасшы болған екен сонда жаңа батыр қолбасшы үйіне жорықтардан келген кезде келіншегі есік алдындағы кішкентай бір пердені көтеріп тұрады екен күйеуім кірсін деп сонда жаңағы күйеуі айтады екен не үшін солай өзіңді ә, ә, әбігерге саласың мен өзім ақ кіре беремін ғой ода тұрған не бар кішкене бүйтіп басымды иіліп кірсем кірермін деген ғой yeah. Иә. сонда әйел айтыпты «Ә, сіз мен сіздің басыңыздың иілгенін қаламаймын депті hmm. мүлдем бүйтіп кішкентай бір нәрсенің өзіне иілгенін қарамаймын деген екен hmm. әрдайым басыңызды тік ұстаңызшы дейді қараңыз әйел затының ер адамға деген құрметі оның әрдайым ә, басын тік ұстап <coughs> еш нәрсенің алдына өзін төмендетпеуіне мән бергені көрініп тұр осы жерден қазақтың болмысында да осындай үрдістер өте көп болған иә yeah. өте көп болған сондықтан біз бұның бәрін еліктеушілік деп қабылдауымыз керек жақсы енді еліктеді еуропаға бірақ өзіміздің қазақ мынау ата бабаларымыз қазақ жерінде өзінің сезімін жаңағы өзінің ұсынысын қызға қалай білдірген оны білдіру жолдары өте әртүрлі болған мысалы астармала жаңа астарлы, түрде астарлап өлең жолдарымен әдемілеп тұрып жеткізген кездері болған оған бір қыздың алдына ә, жығылып құлап маған тиші күйдім жандым өлдім демеген ешқашан астар әдемі түрде немесе үлкендерді салу арқылы жеңгейлерін салу арқылы жеңгетайлықты ортаға салу арқылы осылай өздерінің сезімдерін білдірген ә, жалпы негізі мына пайғамбарымыздың бір сөзі бар қызға сөз салғанда дейді жасырыңдар оны дейді яғни көпшіліктен жасырыңдар дейді яғни мына қыз айттыру деген бар қазақта да бар қыз айттыру деген шариғатта да бұл бар нәрсе алдын ала айттыру, барып жанағы рұқсатын алу деген сияқты сонда осыны жасырыңыздар дейді неге деген кезде өйткені әртүрлі жағдай болады мүмкін ол қыз бала оны қабылдамауы мүмкін сол кезде осын осы нәрсе жасырын күйде қалу керек та ана ер адамның абыройы түсіп кетпеу керек елдің алдында көрдіңіз ба иә үлкен даналық жатыр бұл жерде тек қана ер адамның ғана емес сол ер адамның сөзін көтеріп барған мүмкін үлкен адам баруы мүмкін оның да абыройын түсіріп жіберуі мүмкін бүкіл әулеттің абыройын түсіріп жіберуі мүмкін демек сөз салу кезінде де осы бір жасырын түрде болу бірақ енді арасында ә, куәгерлер болу керек қой әрине жоқ ең абзалы әрине куәгермен барады бірнеше адам болып барады ә, деген сияқты бірақ барынша ә, бірден асығыстық жасамауға тырысу керек та мен бір жерлерде бір көріп қалдым әлеуметтік желілердің ішін парақтап отқан кезде сондай бір үрдісті көрдім кәдімгі біздің қазақтың жігіті жаңа өзіңіз айтқандай yeah. Иә. тұрып жан жағына салют атқызып ә, қызға жаңағыдай ұсыныс жасайды үлкен гүлін шоқ, гүл шоқпарын әкеп береді жаңағы қыз жоқ деген жауапты айтады айналасында дүйім жұрт тұр дүйім жұрт қарап тұр иә деген жауапты күтіп тұр ғой барлығы бәрі иә деген жауап күтіп тұр жаңағы жігіттің абыройы түсі ғой қараңызшы не не отты енді ол жігіттің а, ол ер адам ғой ер адам болғаннан кейін ол намыс деген болады оның артында ата анасының намысы бар оның туысқаны бар оның ағасы бар інісі бар дегендей yeah. Иә. көрдіңіз ба сондықтан шариғат осы нәрсені өте нәзік қараған ғой осы нәрсеге бірінші жасырын түрде көр бірінші көр келісім бере ма бермей ма деген ойы бар ма жоқ па содан кейін барып <clears throat> үйленетін мәселеге келген кезде содан кейін барып жариялайды hmm. бірінші жасырын басталады ол нәрсе сосын жариялайды халыққа әбден жауабын алып болғаннан кейін иә, ғой жаңағы көз иә. жеткізгеннен кейін керемет негізі осының барлығын бір қарап отырсақ алдын алған екен ғой жігіттің абыройы қыздың да ол жерде абырой ар намысы деген иә. нәрселерді енді расымен жігіт енді жаңағы психологический әжептәуір удар ғой былай айтқанда әрине иә. ана жігіт бір сынса морт сынады демекші морт сынады иә кәдімгідей еңсесі түсіп бұдан кейін бір қызға сөз айта алмай қалатындай жағдайға жетіп қалуы да мүмкін ондай мүмкін енді жаңа сезімін білдіру керек деп болмаса қыздың жігітте ойы бар ма жоқ па деген сияқты мәселелер туындайды да қалай білуге болады қыздың ойы бар иә жоқ екенін енді оның ойын білу жаңағы келісім бірінші пайғамбарымыз айтады пайғамбарымыздың бір сөзі бар қыз бала әлі күйеуге тимеген қыз бала болса дейді тіпті оның мысалы үлкендері саған осындай бір адам сөз салып жатыр екен деп мысалы жеңгесі айтуы мүмкін сөз салып жатыр мынандай бір адамнан осындай ұсыныс келіп жатыр деген кезде дейді пайғамбарымыз айтады егер әлі күйеуге тимеген қыз бала болса yeah. Иә. оның үндемеуінің өзі келісім дейді себебі ол әлі күйеуге беті ашылмаған қызда ұят инабаттылық деген сенім, сезім басым болады hmm. оған мен келістім деп жаңағыдай айта салу оған өте ауыр тиеді ол yeah. Иә. көтер ол сөзді айта алмау мүмкін үндемеуінің өзі келісім дейді ал енді ә, кезінде жаңа күйеуде болған әйел адам болса иә ажырасқан немесе тағысын тағы жесірі қалып қалған деген сияқты жағдайлар әртүрлі болады өмірде сонда әйелге сөз салынған кезде оның келісімі сұралады дейді яғни ол айтады өйткені ол сөйлей алады деңгейі бар содан бұл келісімін ашық түрде білдіру керек келісетіндігін қарсы емес екендігін анық болу керек та бұл нәрсе алдын ала сұрап білсе айып жоқ қой әрине айып жоқ білу керек те әр нәрсені алдын ала ашу керек шариғатта әр нәрсе ашылу керек дейді яғни ер адам да қыз бала да егер тіпті өзінің бойында кемшілігі бар болса да ашып айтып бұл өйткені бұл болашақ өмір жасырмау керек қой жасырмау керек еш нәрсені ашық болу керек <clears throat> одан кейін өмірдегі нақты бір өздерінің жоспарлары болады ғой былай айтқанда мақсаттары деген сияқты алға қойған мына тұрмыс құрудан бөлек отбасын құрудан бөлек соларды ашық айтқан дұрыс қой мысалы қыз мен әлі тұрмыс құруға дайын емеспін оқуым керек деген сияқты болса жаңағы жігіттің бір мақсаты болуы мүмкін ата анама бір келін иә, түсіріп берсем иә, деген иә. сияқты әрине тіпті мына нәрсеге де айту керек деп ойлаймын жалпы мысалы ер адам ертең үйленетін кезінде ә, тіпті егер ол ә, э, ата анасымен бірге өмір сүретін болаш, жоспары болса оны да айту керек мен болашақта ата анаммен бірге өмір сүремін мен анамды қасыма алып өмір сүремін деген нәрсені сол неке қимай тұрып осы нәрсенің бетін ашу керек бізде көп жаңа кикілжіңдер осыдан туындайды кезінде мен ойлаған немесе жаңағы менің табатын айлығым мынау ғана мен енді сені үйленерге кейде өтірік сезімге беріліп өтірік әңгімелер көп айтылып кетеді бізде сезімге беріліп ойбай мен сені алақанда ұстаймын мен сені айға апарамын <laughs> иә. деген сияқты неше түрлі бір ә, қыздың жаңағы <coughs> қыз қыз бала деген әйел адам жалпы құлақпен сүйеді дейді сол жақ құлағына әдемілеп тұрып сендіріп ә, неше түрлі іліп содан кейін ертең болашақта ондай болмай шыққаннан кейін әйелі отырады мен негізі сен айтып едің маған бүйтем деп едің сөйтем деп едің қарасам сен өзің садақаға мұқтаж адам екенсің <laughs> саған сен біреуге садақа бермейсің саған садақа беру керек екен мен әттең өкініп тұрмын саған күйеуге тиге деген сияқты түсініспеушіліктер болмас үшін алдын ала айтылу керек ашылу керек дайынсың ба менімен бірге өмірдің ащысында тұщысында көруге тәттісінде ащысында қиындығында жеңілдігінде бірге көруге деген сияқты бүкіл мәселе ашылу керек бізде осы көп неге бұл ашылмайды өйткені сенімсіздік ол қыздың ол бір жағынан не нәрсе сіз өйткені ол сенбейді қызға ол ойлайды мен осындай нәрсені айтсам ол маған тимей қояды деп онда сіз сенімсіз адамға ә, болашағыңызды байлап отырсыз көрдіңіз ба сіз нақты сізге шын мәнінде ғашық екенін сізбен шын мәнінде бүкіл өмірін байлай алатын адаммен сіз бақытты бола аласыз ал егер сіз қорқып тұрсаңыз демек сіз сенімді болсаңыз сенімсіз болсаңыз демек ол да сізбен бірге болашағы көп нәрсеге көпке бармауы мүмкін деген сөз сондықтан бір ашық айтылу керек бәрі жасырын болмау керек еш нәрсе жақсы түсінікті енді жаңа бір осы тақырыпқа қатысты ә, видеолар ақтарып шықтым қарап шықтым сөйтіп э, пікірлерді оқып отырсам арасынан бір жігіттің жазғанын көріп қалдым ә, кезінде ата бабаларымыз жаңағы жаугершілік заманда қыздың алдында тізе бүкпек түгілі қызға таңдау бермеген тіпті дейді да ә, енді осы тұрғыда шариғи үкім бойынша қыз бен жігіттің бір бірін ұнатуы өте маңызды ма негізі негізінде біздің қазақтың дәстүрінде жалпы қазақтың тарихында Ә, қызға таңдау беру деген болған бірақ таңдау бермеу деген жағдаяттар да болған оны ұмытпауымыз керек ол екі нәрсе де мүлдем таңдау бермеген деген нәрсе бұл мына совет үкіметінің кезінен біздің санамызға сіңіруге тырысқан бір ә, саясат қитұрғы саясаттардың бірі негізінде мүлдем таңдау бермеу деген нәрсе жүз пайыз болмаған олай таңдау берілген бірақ арасында жаңағындай кейде кейбір адамдар тұлғалар болған шын мәнінде мал үшін басқа үшін немесе күйеу жігіттің байлығы үшін қызын бай адамға бергісі келген атақты адамға бергісі келіп қызын таңдауына қарамастан жа күштеп берген кездер ол болған нәрсе рас бірақ барлық деп жүз пайыз айту ол дұрыс емес бұл бір екіншіден шариғат бойынша қарасақ та ә, ер мен жалпы қалыңдыққа таңдау беру шариғатта міндет міндет жалпы негізі енді бізде қазір 18-дегі деп 20-дағы деп айтып жатамыз ғой бірақ Э, шын мәнінде ол өзіне жауап бере алатын адамдар емес көбінесе біздің 18 қазіргі замандағы 18 бен иә. жиырмадағы дағы жаста жігіттер көбінесе сол әке шешесінің пенсиясына қарап жатқан көбінесе сол әке шешесінің әлі қамқорында жүрген азаматтар болғаннан кейін көбінесе не істейді жаңағы ата анасынан рұқсат алады бірақ шариғатта ер адам ата анасынан рұқсат алмайды шариғат өйткені ол оны шариғат қайтып қарайды ер адамға ер адамға толыққанды өз өзіне жауап бере алатын өзінің сөзіне жауап бере алатын өзін ұстай алатын адам деп қарайды демек үйленетін болса сөз айтатын болса рұқсат алмауға бола ма сонда рұқсат алма, алмауына рұқсат беріледі яғни міндетті емес оған міндетті бірақ қазір мен айтып отқаным сол ғой қазіргі жағдайда емес қазіргі біздің жастар жиырмадағы жиырма бестегінің өзі ата анасының қолынан әлі қамқорынан шықпағандықтан ол енді рұқсат алу керек өйткені ол ата анасының қамқорынан шықпаған адам бірақ шариғат жүзінен қарасаңыз ол міндетті емес деп жатырмыз түсіндіңіз ба ал енді қыз балаға келетін болсақ қыз баланың ә, күйеуге осы нәрсені біз мен, дұрыс түсінуіміз керек шариғатта қыз бала мен оның қамқоршысы оның әкесі екеуі бір біріне тығыз байланысты адам әкесі қызынның рұқсатынсыз қызының келісімсіз біреуге күштеп беруге болмайды мына адамға тисен деп шариғатта тыйым салынған нәрсе иә, иә? немесе қызы әкесінің батасын алмай ата анасының батасын алмай жоқ мен мынаған күйеуге тиемін деп өзінен өзі еркіндікке кетіп қалуына болмайды hmm. осы екі адам бір біріне байланған адам екеуінің көңілінен шығу керек қой қыздың да көңілінен шығу керек әкесінің де көңілінен шығу керек hmm. сондықтан бұл, бұл нәрседе өте қатты ә, бір нәзік түнде қарау керек біз мына үйлену деген кезде біз тек қана бір нәрсені талқылаймыз махаббат махаббат махаббат махаббат дейміз болды hmm. дұрыс айтасыз алла тағала құранда айтады ә, алла тағала сіздердің араларыңызда сүйіспеншілік пен мейірімдікті жаратып қойған дейді ер мен адам ер мен әйелдің арасына сүйіспеншілік және мейірімділік осы екі нәрсеге негізделеді және ақыл деген нәрсе болу керек ақылға салу деген нәрсе кейде адам мына ғашықтық мастығына кірген кезде ол да, ол да бір мастықтың бір түрі негізінде ғашықтық деген Үм. адам көзі жауып қалады құлағы естімей қалады ғашықтық деген мастыққа кірген кезде сонда кейбір дұрыс емес нәрселерді байқамай қалады ал оны сырттағы ақыл тоқтатқан адамдар байқап отырады көрдіңіз ба сол үшін біз айтамыз жастарға дұрыс сіз сезіммен махаббатыңызға жүрегіңізге сеніңіз бірақ ақылды да тастап қоймаңыз мына жаққа қарай мүлдем ақылға да орын қойыңыз махаббатыңызға да орын қойыңыз иә енді ә, бір осы тақырыбымызға қатысты жаңағы тізерлеп отырып сөз салу дедік қой ә, көп жағдайда бұған кәдімгі эмоционалды ә, эмоционалды түрде әйел адамдар қыздар көбірек жауап қайтарады екен дәл осы нәрсеге енді ұнайды ғой <laughs> ә, жаңа пікірлердің қатарында тағы мен оқып қалдым бір ә, қыз бала жазып жатыр ә, ол жаңағы өзінің болашақ жарына болашақ балаларының анасына оған деген бір құрмет ретінде кішіпейілдік сыйластық ретінде тізе бүгіп сөз салғанда тұрған ештеңе жоқ қой дейді енді дәл осы пікірге ә, көп жағдайда жігіттер келіспейді деп ойлаймыз ғой негізі арасында келісетін жігіттер де бар екен иә ол мен болашақ жаңағы балаларымның анасы мен болашақ ә, жұбайым сондықтан алдында тізерлеп отырсам оның бір ешқандай ұяттығы жоқ деп ойлаймын деп те жігіттер жазып жатыр екен да осыған өзіңіздің ойыңыз қандай пікіріңіз келісесіз бе әлде <laughs> енді ә, ол жігіттер біріншіден қыз балаларға болсақ қыз балаларға әрине ол өзін құрметтегенді ұнатқаннан кейін оған әрине ұнайды майдай жағады дейсіз майдай жағады оны оны алдында тізерлеп жатқаннан кейін болаш енді ә, тізгінді беріп тұр ғой енді басынан бастап сенің айтқаныңмен мен көнем деген сияқты нәрсе тұр ғой сен сен көнсең болды мен сені саған яғни сен үшін бәрін сен үшін бәріне дайынмын деген сияқты ә, ал енді жаңағыдай ер адамдар алла тағала енді кішкене жүректеріне бір ер мінезділікті Э, бір салмақтылықты берсін деп тілейміз енді әрине шариғат оны құрметтеме деп айтпайды құрметтеу керекпіз біз. Э, сендердің ең жақсыларың шариғат айтады ә, мұсылманның ішіндегі ең жақсы әйеліне жақсы болғаны дейді бірақ әйелге деген құрмет деген нәрсені біз кейде басқаша түсініп кетеміз да құрмет көрсетемін деп бүкіл билікті соған бере салатын ерлер бар билігін бере саған тапқан айлығын бүкіл ас үстіне түсіп соның жаңағы бұйрығымен ә, жаңағыдай деген сияқты ал негізінде тізе бүкпей ақ жаңағы құрмет көрсетуге болады құрмет көрсетуге болады деген сияқты иә сыйлығыңызды беріңіз ә, сосын кейін ол мәселе тізеде емес қой тізе бүгуде емес тізе бүктің бітті сен сыйлық көрсет сый көрсеттің иә. тізе бүкпесең сый көрсетпедің деген ұғымда емес қой ол ары қарай сіздің қарым қатынасыңыз ол ертең қазір әдем бәрі тәтті ал ертең отбасы құрғаннан кейін ол сіздің ашуыңызға тиетін нәрсе айтқан кезде немесе ол сіз ұнатпайтын нәрсені істеген кезде ол сіз ұнатпайтын тамақ пісірген кезде сіз сол кезде қалай жауап қайырасыз деген нәрсе өзіңізді қалай ұстайсыз ол жұбайыңыз қателескен кезде сіз оны қаншақты кешіре аласыз деген сияқты міне сыйластық осы жерде көрінеді шын әйеліңізді сыйлау деген осы жерде ал жаңағындай әдемі сөздерді айтып жүріп кейін жаңағы өмірде бір әйелі шалыс басса немесе күйеуі аяғын шалыс басып қалса кешірмей кететіндер бар бір бірін бет қараспай бет көріспей кететіндер бар осы ма сыйластық сондықтан біз сыйластық деген нәрсені бір кішкене дұрыс неге қоюымыз керек та жаңағындай сыртқа андай бір көріністермен шектемеуіміз керек ә, ол дұрыс емес түсінік енді осы мәселеде жаңағы мәселе тізеде емес деп жатырмық қой тіпті иә. жігіттердің арасында табылады екен ә, сол пікірлердің арасына қарап қалдым тағы да ә, ақпарат көп енді мәлімет көп қой сөйтсем түрлі түрлі адамдар болады енді жігіттердің арасында жаңағы қызға сөз салар кезде қай тіземді бүккен дұрыс дейді да <laughs> оң аяғымды бүккен дұрыс па әлде сол аяғымды ма деп соны да ә, сұрап жатқан жігіттер бар екен енді бізге көрерменіміз бір сұрақ жолдапты ватсапқа ассалаумағалейкум тікелей эфирде болып жатқан тақырыпқа байланысты сөзім бар еді айтатын дейді менің ұлыма қыз кездеспей жүр ә, жасы отызға таяған кезде мешіт имамдарының айтуымен тахаджуд намазын оқыды алла разылығы үшін деп сосын енді аллаға шүкір екеуі отбасылы болды дейді биыл үш ай болды дейді сұрақ қояйын деп едім намазын қыз бала оқыса бола ма дейді қызылорда қаласынан жазып отыр екен әрине тахажуд намазын ер де әйел де кез келген адамға оқуға болады тахаджуд түнгі намаз кез келген тахаджуд намазбен ә, бен шектелмейді кез келген нәпіл намаз тіпті парыз намаздардың қасындағы сүннеттер бар солардан кейін де сұрауға бола береді күндіз болсын түнде болсын екі ракағат намазыңызды оқып алладан жаңағындай қайырын сұрау дейді бұны қайырын дегені я алла егер осындай осындай нәрсе мен үшін менің өмірім үшін ақыретім үшін жақсы болып тұрса қайырлы болып тұрса онда маған соның жақсылығын бер оны тез арада маған бер маған нәсіп ете көр деп ал егер ол нәрсе менің өмірім үшін кейде бір нәрсе болуы мүмкін өмірің үшін жақсы бірақ ақыретің үшін жаман болуы мүмкін ертең қиямет күнде yeah. Иә. сондықтан өмірім үшін және ақыретім үшін зиянды болып тұрса онда мені одан алыстат мені одан құтқар өйткені біз кейде бір нәрсені біз үшін жақсы деп ойлаймыз бірақ алла бізден жақсырақ біледі біздің бізге ненің бізге ненің көбірек жақсы пайдалы екендігін сондықтан біз алладан жақсылықты сұрап үйренуіміз әрекет бастап жақсылықты нәтижесін ә, жемісін алладан сұрап үйренуіміз керек осыдан кейін алла тағала жүрекке салады оны сол жүрегінде сол нәрсеге деген бейім сол нәрсеге деген ұнату көңілінің аууы бұл белгі аллаға жүрекке салған өзінің арнайы белгілері болады дейсіз ғой иә, иә. жақсы енді мынау жаңа өзіңіз сөз басында айтып қалдыңыз мына қыз бала мен әке екеуі бір біріне қатты байланысты дедік иә yeah. Иә. енді кейбір жігіттер болады қызға өзінің жаңағы ойын сезімін ашық жеткізеді де әрі қарай қадам басуына бата алмай қалады мысалы үйдегі ата анасына енді mm қыздың ата анасына естірту керек жеткізу керек қой иә yeah. ұнататыны болашақ жары етіп алғысы келетін деген олардың рұқсаты деген сияқты бірақ осыған батылы бармайды осы жағдайда не істеу керек көп жігіттер өсіп сөз салады да қызға осы бір қадаммен ғана тоқтап қалып шектеліп жатады әрі қарай қалай батылдық жинап қыздың ата анасына барса болады деген сияқты ғой оның жолы көп біріншіден ә, үлкендерді ортаға салу негізі қазақта негізі ескі не, дәстүрде мысалы жігіт адам бір адамды бір қыз баланы ұнатса сол әулеттен үлкендер баратын жігіттің өзі тікелей барса болмай ма негізі тікелей барса болады әрине болады енді кейде кейбір жағдайларда э, мысалы үлкен адам ол жас бала келіп тұр бұл кім деп менсінбеуі мүмкін сондықтан жігіт адам кішкене э, бір ақылды болу керек та бұл жерде э, ол тұлғаға қарай байланысты да жеке дара нәрсе ғой подход жасайды әр тұлға әр әке ол әртүрлі сондықтан ә, бір әкелер болуы мүмкін ол жас бала келіп не қолын сұрап тұрса сен кімсің деуі мүмкін ал бір әкелер бар оған өзі сияқты үлкен адам келіп теңдес деңгейлес адам келіп сөйлеген кезде бар ол қабылдауы мүмкін сондықтан бала жан жақты қарастырып сұрастырып ағайындарды артаға салып сөйтіп жаңағы көршілерін арқылы біліп барып сөйтіп баруға болады өзі барып сұраса да әрине шариғат оған тыйым салмайды жалпы қазақтың дәстүрінде де ол бар нәрсе екеуі де бар жігіттің тікелей жаңағы бата сұрауы рұқсат алуы сөз салу дейді бұны жалпы қазақта сөз салу дейді қыз, қыз айттыру дейді немесе біреуді жібереді қыз айттырады жақсы енді бізде тағы бір көрермендеріміз сұрап жатыр екен жаңағы жалпы қызға сөз салу қызға ойын жеткізу деген ә, шариғатта бар ма дінде айтылған ба дейді әрине осы нәрсені бір тағы қайталап өтсеңіз <coughs> дінде айтылған дінде керісінше тіпті тек қана сөз салу ғана емес көру талап етеді шариғат барып көр дейді пайғамбарымыз өйткені көру арқылы ол сендердің араларыңдағы сүйіспеншіліктің пайда болуына ең жақын жол дейді пайғамбарымыз яғни көзбен сондықтан ә, пайғамбарымыз және шариғатта рұқсат етіледі бізде енді біздің салт санамызда дәстүрімізде өте сирек кездеседі бірақ сол сирек кездескенді біз көбінесе қабылдай бермейміз кейде біз оны ә, нәрсе деп қабылдап жатамыз қыз бала тарапынан яғни қыздың тарапынан әкесі мысалы ол қызына лайықты жар іздеп ол жаққа қарай ұсыныс айту деген нәрсе де бар ұлдың немесе өзіне келіп міне менің осындай қызым бар еді сен қалай қарайсың осыған сен мен сені лайықты деп білем. сен осыған бір деген сияқты бір ұсыныс айтуға болады ұл жақтан да қыз жақтан да рұқсат етіледі шариғатта енді қазір біздің түсінігімізде біздің санамызда жаңағы егер солай әкесі қызына бір күйеу іздеп жүрсе бір қызын өткізе алмай жүрген сияқты деп қабылдап бұл дұрыс емес түсінік та осы осы санадан біз арылуымыз керек неге ә, өйткені <coughs> қыздың болашағын шын алаңдай білген әке шын алаңдай білген әке қыздың жарында жарына қатысты да алаңдау керек әшейін үйде отырып кім болады екен күйеу бала кім болады екен деп құр отыра берген ол әрекетсіздік ол әрекет жасау керек Ә, сондықтан бізде қазақта бұрыннан тіпті қазақтың салт дәстүрі дінде де бар нәрсе ол баланы жас кезден атастырып қою деген нәрсе болған ол да болады шариғатта рұқсат етіледі балиғатқа жетпеген болса да екеуін ата, атастырып қояды яғни болашақта екеуміз құда боламыз деп екі әке шешесі келісіп бірақ шариғатта екі бала ер жеткеннен кейін яғни балиғат жасына келгеннен кейін екеуіне еркіндік беріледі яғни таңдау беріледі таңдау беріледі сол ата әке шешесінің жаңа атастырғаны бойынша ары қарай жалғастыру немесе жоқ мен басқа жар таңдаймын деп бас тарту демек бас тартуға да болады болады иә бізде мына біздің дәстүрде көбінесе жаңағы ондай нәрсе көп естіле бермейді иә. мүмкін ол негізі бар болу керек өйткені біздің алт, біздің ата бабамыз дінді өте берік ұстанған бізде тек қана бір нәрсе ғана қалыптасқан <coughs> атастырды ма бітті солай кету керек деп түсінеді олай емес шариғатта рұқсат беріледі өйткені жас адам жас адам ол сезімтал болады сезімге көбірек беріледі ақылды көп алға қоя бермейді ол ғашықтық сезім деген нәрсені алға қоя береді да сонымен мастанып жүреді сосын ол ол мінезі сәйкес келе ма келмей ма деген нәрсеге көп мән бермейді бізде қазір осы нәрсе қалып бара жатыр қалып қойғанда біз осыны келуіміз керек мысалы сіз ата анасыз сіз сіздің араласатын жолдастарыңыз бар сіздің көршілеріңіз бар сіз тұрсыз, оның әке шешесін білесіз сондықтан жаңағыдай ә, қазақта мына тегіне қарау деген нәрсе жаңағы анасына қарап шешесіне қарап қызын ал деген нәрсенің барлығы сол тегіне қарау ол қалай келеді ол жаңағыдай үлкендердің араласып қарап таңдап сөйтіп ұсыныс айту арқылы ә, сөйтіп үлкендердің ақылына көніп Э, шын мәнінде өзі ұнатып тұрса ана адамды береке құдай қаласа береке болады ода бізде дұрыс емес бір түсінік қалыптасқан сен бірінші жүру керексің дейді көру керексің көру керексің немесе қазір ал құдай сақтасын жаңағыдай азаматтық неке бірнеше жыл бірге тұру керек сонда ойлайды сөйтіп жүрсең ә, жарасып кетсең жарасып кеттің деген сияқты ол дұрыс емес түсінік ол мүлдем ол еуропадан келген қате түсінік енді э, жаңа айтып қалдық жеңгетайлық деп осы yeah. Иә. бір қазақта негізі жеңгетайлықтың көмегі екі жастың қосылуына көп септігін тиген ғой негізі расымен қазіргі осы біздің қоғамымызда біздің жалпы ортамызда осы жеңгетайлық жұмыс істемей жатқан секілді иә yeah. әркім өзінің теңін өздері іздеп тауып ақыр соңында ә, енді бәрібір емес көбіне көбіне енді иә. ажырасып жатады иә жалпы жеңгетайлық деген не осы бұл қалай жұмыс істейтін еді осыған бір тоқталайықшы жеңгетайлық деген нәрсе өзі ана қазақта сөз бар жолы бар жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан дейді яғни ер адам өзінің жаңа болашақ жарын қыр біле алмай жатқан кезде оған көмекке келетін адам жеңгесі әйел адамда әйел адам жақсырақ таниды сонда қазақта сөз бар қыз кезінде бәрі жақсы дейді ол қыз, қыз болып тұрған кезде қылтыңдап сіздің алдыңызда ол көп жаңағындай ә, кемшіліктерін көрсетпеуге тырысады иә. yeah. жас жігітке ә, сондықтан оның кемшілігін байқайтын ер адам емес әйел адам hmm. сондықтан жеңгелері ортаға салатын сол жеңгелері өзінің қайнысының мінезін білет, қандай адам екенін және оған қандай мінездегі адам ә, үйлесетіндігін де біледі сол себепті ол барады да Жанандай э, сол ә, жас қыздар мен жаңағыдай қалыңдықтарын іздеп тауып олардың сәйкес келетін ұштаса алатын адамдарды тәрбиесіне қарап жүріс тұрысына қарап сөйтіп таңдап беретін болған жеңгей тайлықтың рөлі осындай болған үлкен болған рөлі бұл үлкен институт негізінде қазақтың қоғамында қалыптасқан бірақ соны жаңағы бізден алыстатты ғой әрине совет үкіметі келді басқа келді сонымен жаңағыдай біздің бүкіл салт санамызды бұрмалауға тырысты жақсы иә ә, енді қазіргі кезде де бірақ мына жеңгетай дегеннің бір ә, заман талабына сай жаңа бір атау шықты ғой мысалы медиатор дейді отбасылық коуч тренер деп жатады отбасылық эксперт деп жатады бір осылардың да негізі көмегі бар ау әрине жастармен жаңағы бір біріне байланысында бар бар енді <clears throat> мынау қадыр мұрзалі атамыз айтады да жігіттің басы үш жағдайда ғана иілуге болады дейді Маңдай жерге тиіп үш, ақ үш, жағдайда иілуге болады тізесі бүгіліп дейді оның үстіне ә, біріншісі ата анасының алдында екіншісі туған жерін сағынып кеп топырағын сүйгенде маңдай жерге тиюге болады дейді үшіншісі аллаға құлшылық етіп сәждеге барғанда дейді <laughs> енді бұлардың қарап отырсақ қатарында төртіншісі қыздың алдында бас июге болады деген нәрсе жоқ екен бір қызығы енді дана кісілер ғой иә негізі осы тізерлеп отырудың тарихына келетін болсақ анау ә, мына ежелгі римде гректерде мынау енді рыцарлар болды ғой рыцарлар иә. батырлары иә батырлар солар енді жаңағы өзінің үлкен жаңағы хандарынан былай айтқанда бір затты қабылдайтын кезде жаңағы қылышы бар басқа құрал саймандары бар соларды алған кезде оларға бір құрмет ретінде бір иә. тізесін бүгіп тағзым білдіріп иә тағзым білдіріп бір тізесін бүгіп одан кейін барып жаңағы қабыл алған екен да ант бергенде де ал енді жаңағы оң аяқты бүгу деген нәрсе сол рыцарьлардың мынау сол жағында қылыш салатын қанат болған екен да сол аяғын десе ол кедергі келтіреді сондықтан ыңғайсыз иә оң аяғын бүгіп отырған екен сол себепті енді оны қазір деген біздің оның мән жайына қарап жатқан жоқ қарап жатқан жоқ дәстүр салт дәстүр деп қойып оң аяқты бүгу керек екен деп арасында сөйтіп қатты кіріп кетіп жатқан жағдайы да бар бізде бір еліктеушілік деген иә жігіттер мына жерде бір жігіт жазып жатыр <coughs> енді мен жан жарыма мысалы тіземді бүгетін болсам Ә, оған деген бір құрмет көрсетіп сүйіспеншілігімнің белгісі ретінде тізе бүксем ұят емес шығар деген екен мхм бұған не дейсіз шынымен абырой түсіп қалмайтын шығар енді сыйластық енді мына психологтар былай айтады психологтар ол алдын ала өзін қыздың алдында психологиялық тұрғыда былай подсознание арқылы өзін жығып беру дейді <coughs> мен саған дайынмын енді маған көнемін мен саған айтқаныңа деп тұр ғой түсіндіңіз ба басын иіп иә сондықтан әрине біреулер оны құрметтеуі мүмкін Үху. бірақ ер адам әрдайым басын тік ұстау керек мхм керемет енді жаңа мен осы ә, тақырыбымыз жайында кішігірім мына әлеуметтік желілерге таратқан болатынмын мына қызға тізелеп отырып сөз салу қаншалықты зия <laughs> қаншалықты дұрыс әлде бұрыс деген сияқты бұл бола ма болмай ма деген сияқты сол кезде көптеген адамдар әлеуметтік желіден жаңа маған жауап беріп жатты солардың біреуін оқып берейік сізге қазір ол қыз өз үйін тастап әке шешесінің жаңағы қойнынан шығып басқа үйге барайын деп отыр сол барған үйді бақытты қыламын деп тәуекел етеді бөтен адамдарды әке шешем деп мойындап сол иә. үйдің отымен кіріп күлімен шығады тоғыз ай бойы бала көтеріп оны дүниеге әкеп бағып сол әулеттің ұрпағын жалғастырады бұл мүмкін жартысын жартысы шығар дейді ал кейбір еркектер бес минуттық сәт үшін болашақ жары болашақ балалардың анасы болатын біле тұра қыздың алдында отырып сөз салуды ұят немесе намыс көреді дейді бұл енді қыздар тарапынан сонымен не демек ғой сонда сонда бес минуттық нәрсе үшін осындай ерен еңбек атқаратын әйел адамға құрмет құрмет тізе бүгінмен ғана іске асады дегендей мағына ма сондайға әкеп тіреп тұр ғой енді <laughs> яғни бұл дұрыс емес бұл бұның барлығы сол жаңағы еліктеушілік біз сол европалықтар сөйтіп құрмет көрсетеді екен деп көрдік та сонымен демек құрмет солай көрсетілу керек құрмет деген солай ғана болу керек деп түсін сондай бір ә, еліктеушілік сезіммен солай кетіп қалдық сонда біздің ә, батырларымыз біздің зиялыларымыз әйелдерін құрметтемеді ма олар ешқайсысы тізесін бүктпеген құрметтемеді ма сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мұсылман адам үшін ең жоғары үлгі тұтатын тұлға ол мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам бірақ пайғамбарымыз мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам ондай әрекетке барғанын біз естімедік және көрмедік те ешқай жерде ешқандай кітапта ол хабарда жоқ бірақ құрметін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи басқаша тәсілмен көрсеткен жаңа біз айттық сыйласу сөзбен ә, жаңағы мысалы пайғамбарымыз әйелдермен бірге жарысып ойнаған кездері болған қалжыңдасып ойнаған кездері болған өзінің сезімін көрсету мақсатында айша анамыз айтады жаңағы мен дейді хайыз уақытында болған кезімде дейді қандай кейде кейбір ер адамдар жиіркенуі мүмкін сол уақытта ол сол уақытта арабтарда сондай түсінік болған әйелінен мүлдем алыс алшақ жүретін кездер болған сонда айша анамыз айтады мен хайыз уақытында болған кезде дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір ыдыспен ә, сусынды ішіп сол бірінші маған ішкізді дейді сол менің ернім тиген жерімнен сол жерден өзі ішті дейді міне э, романтика керек болса осы <laughs> пайғамбарымыздан үлгі алсын осындай сыйластық жасалған пайғамбарымыздың саллаллаху өмірінде осындай мысалдар өте көп сондықтан жаңағы тіземен шектелмеу керек тізе бүкті болып сол кезде ғана сыйластық болады деген нәрсе ол дұрыс емес түсінігі қате пікір ғой қате пікір қарым қатынаста сыйластық ол қарым қатынаста қарым қатынаста сыйластық осылай көріну керек таңертең тұрып ә, жаңағыдай кейбір мысалы ерлер бар ә, ей ә, қатын шай қой деп жаңағындай дөрекі сөйлеп өзінің әрдайым қатынды бастан деп сияқты деген сияқты неше түрлі жалауларды алға қойып алып иә. ә, өзінің әрдайым төмен санап тұрады мысалы ол дұрыс емес нәрсе құрметтей білу керек құрмет шариғат ондай нәрсені дөрекілікті ұнатпайды <clears throat> шариғат сыпайылықты ұнатады сондықтан сыйластық ол сыпайы қарым қатынас алла тағала құранда сол үшін құранда айтады дейді әйелдеріңмен жақсы мәміле жасаңдар дейді міне сыйластық деген осы жақсы мәміле жасай білу керемет енді мынау қызға сөз салғалы жігіт алып жатқан жігіт мысалы бар күш жігерін жинап өзіне бір сенімділікті қуаттап деген сияқты өз өзіне бір бекемділікті бір нағыз жігіттік танытайын деп енді тізе бүксе де бүкпесе де сөз салуға батылдық жинайды ғой иә yeah. енді әрі қарай мысалы сөз салып болғаннан кейін әрі қарай нағыз жігіттің бір жігіттік жігері оның көрінісі қандай болу керек жалпы қыздың әйелдің алдында жігіттің мінезі өзінің ұстамдылығы деген сияқты енді жаңа айтып жатсыз бір бірімен ә, пайғамбарымыз өзінің әйелімен ойнайтын еді жарысып әзілдесіп қалжыңдасатын еді дедік иә ә, бірақ енді қазір де осылай жасайтын жігіттер бар бірақ тым шектен шығып кететін сияқты қызбен қыз сияқты болып әйелмен әйелше деген сияқты осының бір шекаралары бар ма әдептері әдептер әрине бар енді әр әйел адамға жарасымды әрекеттер бар әйел адам ғана істейтін әрекеттер бар сосын әйел адамның қылықтары бар сондай нәрсеге еліктеп кетпеу керек яғни әйел адам сияқты болып кетпеу керек соны пайғамбарымыз сол үшін деген әйелге ұқсаған ерді алла лағнеттеді дейді ерге ұқсаған әйелді лағнет дейді ол қай жағынан ұқсауы мүмкін жаңағы түр әлпеті түр әлпеті ма әлде ішкі жан дүниесі ішкі жан ішкі жан дүниесі емес түр әлпетінен бастап бүкіл болмысы бүкіл болмысы қылығы деген иә сондықтан ер адам ер адам сияқты мінез қалыптастыру керек мысалы қандай жігіттің көрінісі қандай болу керек салмақтылық біріншіден қазіргі э, көп ерлерде бізде жетіспейтін нәрсе салмақтылық әйел адам сияқты ол бір сөз айтса он сөз айтып ол екі сөз айтса жиырма сөз айтып сөзден қалыспаса онда ол ер, адамдық несін деңгейін түсірді ода салмақтылық болу керек тез шешім қабылдамау әйел адам эмоциямен шешім қабылдайды yeah. Иә осы салмақтылық деп жатқаным сол ал ер адам эмоциямен шешім қабылдамау керек ашу үстінде шешім қабылдамау керек ашуланып отырып кет деген сияқты сөздер бұл ашу үстіндегі эмоция үстіндегі шешім ал ер адамға ол рұқсат етілмейді ер адам ол ә, салмақты оймен сөйлейтін адам ә, болып жаратылғандықтан бізде осыдан қазір мына э, көп адамдар ер адамдар ә, ұсақталып бара жатқан деген сөз сол осы мінезінің төмендеуі мінез ұсақталып келе жатқан сол мінезінің салмақтылық мінезінен түсуі содан кейін жаңағы сөзде тұру бекемділік сөзде тұру деген нәрсе сен әйеліңді алдың мен жаңағыдай осылай өмір сүремін бүкіл қиындыққа шыдаймын деп алдың ба сен тұру керексің соңына дейін сәл бір қиындықты көріп болды мен тастадым кеттім деген сияқты болмайды шыдамдылық деген нәрсе ер адамның бойында табылатын ол қамқоршы әйел адам оны ешқашан қамқоршы болып сезіне алмайды өзін ер адам алдында қамқоршылық жауапкершілік деген нәрсе ер адамда көбірек болу керек осыны осы нәрселер бойында болу керек қой ал енді әйелге жарасымды әрекеттер бар ол еркелеу күйеуіне енді осыны ер, ер, ер адам әйеліне осылай жаңағыдай еркелеп жатса әйел адам сияқты еркелеп жатса оны жараспайды ол ол өзінше басқаша еркелейді ол ал әйел адамға жылы сөз айту әйел адамның ерінің алдында жаңағыдай көңілінен шығу үшін қызмет жасауы оған тәтті тағамдар пісіріп беруі деген сияқты бұл әйел адамды ер адам алдында деңгейін көтереді ер адам сол арқылы көбірек әйелін ұната бастайды сезімі одан сайын ұлғая бастайды деген сияқты осы әрекеттер болу керек қой біздің қоғамда бізде осыларды кішкене шатастырып алғанбыз да керісінше жаңағы әйеліне күйеуі жаңағы жағдай жасап ұйықтап жатқан жеріне бетін жумастан жаңағыдай шайын әкеліп беріп деген сияқты мен көп осындай жарнамаларға таңғаламын көп жарнаманы көрсетіп жатады адам неге тура осы жарнаманы көрсетеді деймін осындай әйелі жатады күйеуі әке тамақ әкеліп беріп тұрады сол ал оның үстіне тағы әйелі еуропалық қой ана сана деген әлі беті қолын жумаған <laughs> сол шайын ішіп жатады немесе жаңағы тәттісін дайындап берген тәттісін дайындап берді деген сияқты яғни кішкене ә, біздің қазақи болмыстан өте алшақ ә, еуроп бұның бәрі еліктеушіліктен келген нәрселер біз соны тастауымыз керек қоюымыз керек еліктеушілік деген нәрсені біздің өзіміздің қазақи болмысты, болмысымызда қалыптасқан үрдістер бар және ол үрдістер ол ә, төмен санайтын үрдіс емес ол әдемі үрдістер мақтан тұтатын үрдістер соны алып жүру жаңағындай ә, мен жаңағы жоғарыда айтқан сөздеріміз ер адамның салмақтылығы ә, өзінің ұстай білуі сосын жаңағы осы нәрсені ұмытпауымыз керек ер адам кішкене жұмбақ болу керек қой әйел адам иә бүкіл ішін сырын аша беретін ер адам болса бүкіл көргенін ана бұрышта мынаны көрдім ананы бүйттім мына адаммен былай сөйлестім деген бүкіл сырын айта беретін болса онда ол жұмбақ болмай қалады әйел адам әйелге ол қызықсыз болады ол әйел адам ішіндегісін бәрін айтуы арқылы және оны тыңдау тыңдаса ер адам ол әйел адамға сол ұнайды а ер адам бүкіл бүкіл несін айтып алса ол жұмбақ болмай қалғаннан кейін жұмбақ болмаған ер әйелге қызықсыз бола бастайды кейін уақыт өте келе иә расымен ана ғалымдарымыз айтып жатады ғой әйеліңнің алдында жаман ә, ерсі әрекеттеріңді көрсетпе одан кейін жаңағы ә, осы жұмбақ бол деген сияқты иә. және оның алдында әдептілікті сақта екі есе көшеде қалай әдепті боласың үйге келгенде иә. одан да екі есе әдептілікті сақта әйелің алдында деп расымен енді әйелің алдында сырыңды ақтарып бар ішіңдегіні айтып қойсаң онымен бір ә, жаңағы дос сияқты подружка сияқты болып қаласың да былай айтқанда yeah, иә, сыр ақтарысып сыр бөліседі мысалы ақылдасу деген нәрсе бар әйеліммен ол әрине дұрыс нәрсе mm -hmm. бірақ бұл жерде біздің айтып отқан нәрсеміз ә, ақылдаспа айтпа деген нәрсе емес бұл жердегі айтып отқан нәрсеміз ер адамның кішкене ә, <coughs> мына сезім, э, мына қалай айтсақ сезім сезімге берілмеуі өйткені ол көп нәрсені э, білдіре беретін болса сосын әйел адам көтере алмайтын нәрселер болады жаңа э, әйел адам сезіммен көтереді деп эмоциональный адам ғой сондықтан сіздің кейбір нәрселеріңіз сіз көтеруіңіз мүмкін оның бәрін ашып берсеңіз әйеліңіз оны көтере алмауы мүмкін сол үшін ер адам кішкене кейбір нәрсені ішіне сақтауы ол содан енді ол көтере алады ол жауапкершілік көтере алатын адам қазір енді осы нәрсеге мән беретін жігіттер де өте аз себебі мынау қазір әлеуметтік желі ақпараттық заман деген бар ақпарат деген тез ә, жетіп жатады иә енді мысалы whatsapp желісінде мен өзім көп көрем кейбір жігіттер өздерінің қыздарына қай жерде жүргенін кіммен жүргенін не істеп жатқанын не ішіп не жеп жатқанының барлығын тіпті суретке түсіріп жіберіп отырады да осыдан арыламайды бұл енді бұл неге істейсің десем енді айтады да бұл енді болашақ жан жарым ғой өзім сенімді адаммын ғой сенемін мен бұған деген сияқты бір осылай қарайды да мына жағынан алмайды а көрдіңіз демек демек оның жарында оған деген сенімсіздік бар ол айтпаса сенімсіздік пайда болады деп тұр ғой түсіндіңіз ба демек ол ол тағы да жүз пайыз өзінің болашақ жағына сеніп тұрған жоқ ол оған сеніп тұрған жоқ бұл бұған сеніп тұрған жоқ деген сияқты екеуі бір біріне сенімсіз немен жүр да халде өйткені шын күйеуіне сенген адам және күйеуі де соған дәлелдей алған болса өзінің жаңағындай адал екендігінің өзінің сенімді екендігін іс жүзімен жүрсін дәлелдей алатын болса ешбір әйел адам ол және ер адам да ондай күдікке түспейді егер өздері дәлелдей алса жүріс тұрысымен жаңағындай қарым қатынасымен сол жаңағы жүріс тұрысында ақаулар болғаннан кейін ол ақауды екінші адам көргеннен кейін сосын қайта қайта сен қайдасың сен қайдасың сен не істеп отырсың деп түрткілей бергеннен кейін бұл да сосын жаңағыдай өзінде сезімсіздігі бар өзі ана өзі ә, бір нәрсе білдіріп қойған адам өзі арты қуыс болады ол өз сосын жаңағыдай артын ашып қоймас үнемі ақталып отырады иә ақталып отырады ақталып отырады сосын ол өзінің қалай соған бағынышты болып қалғанын байқамай қалады өйткені өзі дұрыс емес әрекеттер жасап жатыр біз кейде өзімізді ұмытып кетеміз мына хаттар келіп түсіп жатыр осылардың бірнешеуін оқып берейін ә, шымкент қаласынан бір көрерменіміз жазып жатыр қызға қалай ұнауға болады дейді <coughs> енді қыз бала енді ақылды қыз бала болса иманды жар таңдау керек және қыздың отбасы да қыздың отбасы да әке шешесі жаңа айтып отырмыз ғой араласу керек бұл нәрсеге деп жар таңдауға барынша мүмкіндігінше сол мінез құлқы жақсы діндар азаматты таңдауға тырысу керек сондықтан қызға ұнаудың жолын біз <coughs> ер адамдар мінезбен ғана әрине сыртқы келбетке адамға қарайды бірақ мінез жоғары тұру керек көркем мінез көркем мінез деген және өзіміз соған кемелдікке көркем мінезділікке өзімізді тәрбиелеу арқылы салмақтылық деген нәрсе ер ә, мінезді болу иә ер мінезді бола білу деген өйткені бұл өте маңызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады хадисінде айтады егер сіздерге сіздердің көңілдеріңізден дейді мінезі және діндарлығы көңіліңізден шығатын бір ер адам келіп тұрса дейді онда оған қыздарыңызды беріңіздер дейді жібермаңыз анандай адамды жіберіп алмаңыз деп тұр ғой пайғамбарымыз қызыңызды беріңіз ондай адамға дейді егер несі ұнаса діндарлығы және мінезі ұнаса дейді осы нәрсеге біз көп көңіл бөлмейміз біз не нәрсеге көңіл бөлеміз ақшасы дүниесі ғой бірінші дүниесі бірінші орында иә. ол не жұмыс істейді ата анасы қандай қызметте ата анасы қандай қызметте көрдіңіз ба сол байлықты көп бірінші орынға қойғаннан кейін жаңағындай көп жағдайда ә, кейін өмірдің таяғын жеп жатамыз ә, сондықтан ә, ең басты құндылық біздің көңіл бөлетін ол ер адамның діндарлығы мінез құлқы енді ә, үйленейін десем ата анам ерте дейді өзіңнің қалай үйленуге дайын екеніңді білуге болады дейді а иә үйленуге дайын екеніңді қалай білуге болады дейді енді бізде жалпы негізі мына бізде қоғамда жалпы материалдық деген нәрсені бірінші орынға қойып қойғанбыз біз ал қазақ атам әдемі айтады бас екеу болмай мал екеу болмайды дейді ә, қой егіз туса шөп айыр өседі дейді яғни әрбір адамның рызығын алла тағала белгілеп қойған кейбір адамдар айтып жатады мен бірінші мынаны жөндеп алуым керек бірінші машина алуым керек сосын yeah. Иә. алуым керек содан кейін барып үйленуім керек деп дұрыс емес пікір үйленіңіз бірінші сонда мал мүлкіңізді көресіз әркімнің рызығы жазылып қойған оның рызықты сіз таппайсыз алла береді оны алла hmm. белгілеп қойған біз анамыздың құрсағында болған кезімізде рызығымыз белгіленген егер сіз балиғат жасына жеткен енді қазір жаңағындай қазақстан мемлекетінің заңымен қарайтын болсақ 18 жасқа толған кәмелет жасына жеткен адам болсаңыз және ә, осы қазіргі біздің қоғамда қажетті мысалы өзіңізге қажетті бір жетістіктерге жеткен болсаңыз мысалы айтайық оқу бітіргенсіз университет бітіргенсіз немесе колледж бітіргенсіз делік жұмысыңыз бар болса ақыл есіңіз дұрыс болса онда үйленуге дайынсыз Hmm. осылар жоқ болса онда айтар едік жә сіз дайын емес екенсіз өйткені пайғамбарымыз айтады хадисінде пайғамбарымыздың сөзі бар я машара шабаб дейді ей жастар дейді сендердің қайсы біреулерің үйленуге шамасы кеп тұрса дейді осы шамасы кеп тұру деген нәрсені ғалымдар екі түрлі түсіндірген бір ғалымдар жыныстық қатынасқа шамасы түсуге келсе деп түсіндірген ғалымдар бар бір ғалымдар нәпақа табуға шамасы келсе деп түсінген ғалымдар бар нәпақа табуға шамасы келіп тұрса онда ол адам үйленсін дейді яғни дені сау болса иә ақыл есі толық ақыл есі дұрыс осының бәрін кіргізген яғни үйленсін дейді пайғамбарымыз өйткені ол үйлену дейді оған оның нәпсісін басуға көзін зинадан қорғауға көмек болады дейді жақсы енді тағы бір кісі жазып жатыр ассалаумағалейкум медреседен қыз іздеймін ә, жолы қалай болады дейді яғни медреседе қыздармен қалай танысуға болады деген сияқты ғой бұл жердегі сұрақ <coughs> енді ол күрделі өйткені ә, біріншіден сол жердің ұстаздарынан барып сөйлесу керек басқа жолы жоқ оның <coughs> сол жердің ұстаздарынан Ә, оның өзінде ұстаздар оған рұқсат бере қоймайды өйткені білмейтін адамға танымайтын адамға кім бірнеше этаптан өту керек дейсіз ғой бірнеше этаптан бірінші өзің лайық болу керексің лайық болу керексің мына біріншіден мынандай нәрсе ғой бізде мына қоғамда бір сөз бар өзің фатимадай қыз дейсің бірақ өзің әлидей емессің дейді да әли пайғамбар әли жаңағы сахаба сияқты кемелдікке жетпегенсің өзің бірақ іздеген қызың жаңағыдай керемет мен былай айтамын өзім бізде кейбір жігіттер бар өзі жер бетінде жүр бірақ жәннатта хорды іздеп жүр да та хордыз дейді жер бетінен ол мінсіз болу керек мінсіз адам табу ол жүзде жүз мүмкін емес ол мінсіз адам таппайсыз тапқан жарыңыз міндетті түрде міні болады бірақ бұл жерде соны қабылдай білу мінімен кемшілігімен қабылдай білу деген нәрсе бар осыны бізде түсінбейміз көп көрдіңіз ба сондықтан танысу жаңағындай енді ұстаздар арқылы оның ата анасы білсе ата анасы арқылы деген сияқты ә, кейбір адамдар бар мысалы өзі намаз оқымайды бірақ намазхан қыз іздеймін дейді сіз өзіңіз бірінші намазға тұрыңыз өзіңіз діндарды жақсы тонаңыз ә, жақсылыққа өзіңіз тәрбиелеңіз сосын сізге қазақта сөз бар ғой тең теңімен тезек қабымен дейді әр адам өзінің деңгейіне шамалас адаммен ә, э, отбасы құрған жақсы негізі осы әйел мен ер адам бір бірін толықтырушы дейді ғой енді мысалы иә. екеуі екеуі де былай қарасаңыз қыздар айтады жақсы жігіт жоқ дейді жігіттер айтады жақсы қыз жоқ дейді әйтеуір екеуі де бір мінсіз адамды іздеп жүр да негізінде екеуі мінсіз емес олар бір бірін толықтырушы дейді толықтырушы жаңағы кемшіліктерін иә қате кемшіліктерін бір бірін толықтырушы енді анау осыған қатысты бір оқиға бар бір қыз мінсіз жігіт іздейді ғой жаңағы ақбоз ат мінген иә. сондай мықты тұла бойы бітімі керемет көркем келісті мінезі де керемет сондай мінсіз жігіт іздейді ә, енді жолықпайды ғой үйінде отырып күтеді жолықпайды жоқ жоқ сонымен уақыттар өтеді жылдар өтеді айлар өтеді бір уақытта қыздың есігін қағады біреу қыз қуанып кетеді міне табылды маған жар лайықты лайықты жар табылды деп қуанып барып есігін ашса пошташы екен алғашқы зейнетақысын әкеліп тұрды <laughs> сөйтсе ана күтумен уақыт өтіп кеткен да иә. қыздың уақыт өтіп кетті сол сияқты иә кейде көп қыздарда ұсыныс білдіріп қолын сұрап келген жігіттерге бір басқаша қарап тым ә, тым жоғары иә, талап қояды тым жоғары талап қойып қабылдамай жатады енді мынау шариғатта да өзі бар ғой егер қыздың қолын сұрап келіп отырса жаңағы өзі балиғат жасқа толған болса бойжеткен болса онда қызыңды бер деп бірақ енді қыздың да рұқсаты маңызды ма осы жерде маңызды қыздың рұқсаты маңызды және жалпы шариғатта өзі жастарды үйлендіруге асығу деген нәрсе бар ол шариғат ұнататын нәрсе біз қазір ғой алыстап кеттік ол нәрседен иә әбден жаңағы он сегізге келу керек одан кейін он сегізден кейін жаңағы университет бітіру керек университеттен кейін магистр болу керек магистрден кейін жұмыс істеу керек жемісін жемісін көру керек содан кейін барып үйленуге деген сияқты анау ә, жаңағы атақ қуу деген сияқты бір, бір дұрыс емес бір қате бір бағыттар бар кейде кейбір адамдарда ол дұрыс емес үйленуге асығу керек адам жақсы жастарды үйлендіруге асығу керек енді мына тақырыбымызға баста қайта оралайық отырып тізе бүгіп сөз салу енді жігітке тән емес ерсі қылық дедік иә енді жігіт қызға қалай сезімін білдіріп сөз салса болады қандай кеңес бересіз жігіттерге сезімін қазір енді әлеуметтік желі деген ондай нелерге көп қазір неше түрлі хабарлама жіберуге де болады әдемі өлең жолдарымен ол қазір оңай бұрынғы мысалы ата бабаларымыз хат жазатын кездері болған хат арқылы сезім білдірген Э, немесе біреудің ә, жаңағыдай сөзі арқылы немесе өзі астарлап жеткізген осындай жолдары көп оның э, сыйлық арқылы немесе бірақ мына нәрсені біз түсініп алайық біз шариғатпен ғана жауап береміз да сондықтан шариғаттың шеңберімен қарайтын болсақ қыз бен жігіттің жеке оңаша қалып бір жерде жеке оңаша қалуын шариғат құптамайды неге өйткені екі адам ол жас екеуі жеке қалса міндетті шайтан өзінің әрекетін бастайды мынаған ой салады анаған ой салады зина деген нәрсе бірінші көзден басталады сонда үшінші адам болу керек үшінші адам қарап тұру керек немесе <clears throat> жаңағыдай бақылап тұру керек деген сияқты бұл адамдар сосын жаңа өздерінің ойларын пікірлерімен бөлісіп сөйлесіп сондықтан өзінің сезімін тізе бүкпей ақ білдірудің жолдары көп тізе бүкпей ақ тік тұрып сөз сала берсін дейсіз ғой былай айтқанда иә. жігіттерге иә енді ә, бізге берілген уақытта таяп қалды өз мәресіне жетті бір сағат уақытымыз өте шықты ә, арнайы уақытыңызды бөліп осы бір бағдарламамызға хабарымызға келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз ә, енді алдағы уақытта да бір осындай отбасылық тақырыптарды жастарға жігіт пен қыздарға пайдалы бір ә, әңгімелерді тақырыптарды қозғаймыз деген ойдамын жұмысыңызға береке сәттілік тілейміз құрметті көрермен ер бәрібір де ер болып қалу керек ол өзінің ә, ер мінезді батырлық сипатын сақтау керек егер егер ғалымдар айтады еркек жұмаққа кірсе әйел онымен бірге кіретіндігін ұмытпаңыз себебі еркектің еркектік тұлғасын сақтап қалуында әйелдің де үлесі өте зор дейді сондықтан да еркектің алтын басын қадірлеген әйел де өмірі де берекелі болады деп ойлаймыз біз сіздермен қоштаспаймыз келесі кездескенше аман сау болыңыздар